ça c'est Bonjour Stanislas, ça Mais ça sent la terre Une petite odeur euh, pas désagréable bah, Regarde, Damien, une par chaque main, doucement. Damien, est-ce qu'elle est a des Court-circuit, ça a été créé il y a combien de temps Il y a à peu près deux ans, ça, ans. Euh, tout d'abord, nous, euh, avons, élaboré ce, projet, non pas en petits groupes, mais euh, en groupe extrêmement large, puisque nous avons invité les habitants de Saint-Denis à venir à la Bourse du Travail et à discuter, à construire ensemble une base théorique de fonctionnement que nous apprécierions. 200 euh, personnes se sont déplacées. Hein, il y a eu deux réunions qui ont réuni chacune 100 personnes. Et là, nous avons posé un certain nombre de questions. Quelquefois, c'était nous qui les posions en tant qu'instigateurs du, projet, et quelquefois, les questions venaient de la salle, et les réponses, nous les avons trouvées tous ensemble. Essayez d'écrire très clairement, surtout quand vous écrivez des mails. Des contrats. Normalement, il faut en faire deux. Ah, voilà. Soit vous faites un crochet du montant total. Oui, Court-circuit, lorsque nous l'avons lancé à quelques euh, militants libertaires, euh, nous avons euh, souhaité, nous avons euh, rêvé, nous avons eu envie qu'il y ait un contenu idéologique qui apparaîtrait non pas tant au niveau de la phraseologie qu'au niveau d'une pratique, une pratique de tous les jours que le premier amapien lambda, qui ne sait même pas ce que c'est que la pensée libertaire, puisse s'y trouver heureux. Nous sommes là pour défendre l'agriculteur, l'agriculteur et permettre à les jeunes agriculteurs de s'installer. Nous sommes là pour emmerder la grande distribution, prenons les mots qu'il faut, emmerder. Nous sommes là pour être heureux et nous sommes là pour avoir des bons produits. La première idée fondamentale que nous avons développée ensemble au cours de ces deux réunions, alors c'est assez euh, paradoxal et provocateur, nous ne sommes pas une AMAP. Une AMAP, c'est un sigle, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ça a du sens. C'est ce que nous devons faire, nous, en tant qu'habitants des villes, en premier lieu, c'est défendre l'agriculture paysanne, c'est aider des jeunes à s'installer, c'est leur permettre de produire de bons produits dans le respect de la biodiversité. On est venu me trouver sur le marché de Saint-Denis, euh, Jean-Claude, avec son projet d'AMAP et en me demandant si ça m'intéressait. Donc il m'a expliqué le projet et j'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis lancé. Moi j'avais pour projet de faire des légumes, parce que j'étais qu'en fruits, joué diversifié en légumes et ça m'a permis de me lancer dans le légume euh, plus sereinement avec un revenu euh, assuré derrière. Aujourd'hui, moi je suis super content, c'est la fin de ma deuxième année. Euh, la ferme, ça commence à tourner. On a, voilà, on a une installation. Voilà, moi, mon installation, elle est, solide, elle est sûre. J'ai des débouchés, j'arrive à vendre mes légumes. Il y a un côté humainement, en plus, c'est super sympa comme moyen de vente que je ne suis pas en train de négocier tous les jours avec mon grossiste kilo de fraises au centime près, parce que c'est justement ce petit centime qui me fera gagner ma vie ou la perdre. Voilà, enfin, les, alternatives à la map, c'est soit faire les marchés et puis y vas, n'es pas sûr de vendre ta cam, et puis bah, tu repars avec si t'as pas tout vendu. il y a là, là il y a des oignons plantés. Et là c'est de la courgette. c'est quoi ça C'est quoi ça On choisit selon ce qui est à maturité, euh, les, produits qui, sont prêts, on les coupe et s'il y en a assez, on les met à la map. Un exemple de panier ce soir, c'est fenouil, endive, pomme, blette, <laughs> euh, potiron, persil, je crois qu'on a fait le tour. C'est un mode de vente différent, c'est c'est un mode de vente, où, quand on amène, on sait ce qu'on vend et enfin, c'est vendu. S'il y a dans le camion, c'est plus sûr. Ça va Ça va, Alors vas-y. Euh, mâche. On va pas compter. là, il faut compter. Andine. Il faut qu'on regarde. Oh Oh oh vive. C'est des radis noirs. Ah. ah, Ça, ça fait plaisir, radis noirs. Voilà. Cette semaine, c'est affiché. Ah, t'as ça un peu Personne. On ne mouffe Ça, c'est des grosses. Je suis d'accord. Voilà. Mais comme j'ai deux paniers, je mets deux croix. J'ai fait des études agricoles, j'ai fait des stages dans les exploitations agricoles et après j'ai eu un premier, un premier emploi où j'étais dans la banque et je travaillais, mes clients c'était des agriculteurs, j'étais toujours en lien avec le monde agricole. Bon, c'est pas ce qui me plaisait le plus, c'était plus un job alimentaire qu'autre chose. Et au, début, en fait, j'avais pas pensé, j'avais pensé ni aux AMAP, euh, ni, euh, ni aux légumes, ni au maraîchage, ni rien du tout. Ce que je voulais, c'était revenir sur la ferme. Euh, pour les productions, je savais pas trop quoi faire. Quoi. Et puis euh, j'ai hésité, j'ai réfléchi pas mal de trucs, faire des fruits rouges, faire des pommes, faire des. mais dans des circuits classiques avec des grossistes et des machins. Et finalement, euh, je suis tombé sur un article dans un magazine, sur un maraîcher bio qui vendait ses légumes en AMAP. Il y avait son numéro de téléphone au bas de l'article, je l'ai appelé, puis c'est comme ça en fait j'ai fait, une saison chez lui où j'ai appris le métier, enfin appris le métier. J'ai été initié au métier et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Non, non, non, je n'avais pas d'image de euh, ce que ce serait la map. Mais dès que je l'ai découvert, ça m'a plu tout de suite. Ça me parlait, parce que je pensais comme ça avant. Je cherchais une structure comme ça. C'est une façon de... Parce que je me disais, euh, les grandes surfaces écrasent les, agriculteurs, et moi je voulais trouver un moyen pour m'appliquer dedans, pour combattre ce genre de choses la grande distribution qui aujourd'hui, euh, là à l'instant où nous parlons, commence à ouvrir dans ces espaces des rayons de produits de bien sûr bio, mais avec une démarche à amapienne. Des paniers, des choses comme ça. Ça se développe et ça va se développer. Ils vont euh, pénétrer ce marché parce que c'est un marché qui fonctionne bien. Et quand ça fonctionne bien, il y a de l'argent à se faire. En ce moment, euh, je sais pas, des carottes, je sais pas si je crois pas que je vous en ai mis, mais des oignons blancs, des trucs comme ça, euh, sans serre, euh, il n'y en aurait pas. Puis les tomates, c'est pareil, les tomates, elles viendront avec un mois d'avance par rapport à des légumes qui seraient cultivés dehors. Ah, ça va monter en pression, ça va pas, c'est une belle petite pluie. Ah, là, là, là, là c'est mûr. Il est particulièrement mal élevé. C'est que des, des, des, games qui sont faits aux quatre coins du monde, qui, mettent et qui commentent en français. Si tu veux lui donner ça, il aime bien, d'accord C'est quoi ça En âne. Non, ça pas un âne. Un un canasson. Ah, on, va, quitter un petit peu la biologie, on va parler un petit peu d'histoire si vous voulez bien, parce que je crois que c'était annoncé comme ça. Donc pour partir, on est sur un terrain particulier, on est côté sud du chemin des dames. Bah, vous connaissez peut-être un petit peu le chemin des dames quand même, hein. c'est une crête une crête, vous voyez, c'est tout en haut les sapins là-haut. C'est une crête qui fait à peu près 40 km de long, donc qui sépare deux vallées, la vallée de l'Aisne, qu'on verra bien tout à l'heure, quand on sera sur le plateau, on le verra bien, et la vallée de l'Elette. Donc c'est des, rivières est-ouest. Nous plaçons en dernière ligne le produit. Très souvent dans les AMAP, le produit, euh, c'est ce qui fédère euh, les AMAPiens. On veut de bons produits bio. Peut-être euh, huit 8 personnes ont tenu à avoir du bio. Les autres ne demandaient pas ça. Les autres demandaient euh, des produits de qualité, sans produits chimiques, avec une transparence totale de l'agriculteur sur ses difficultés, sur ses problématiques, sur la façon dont nous pourrions l'aider. Ce que j'apprécie le, plus à la MAP, c'est en fait cette diversité de légumes, hein, puisque euh, l'agriculteur joue le jeu, il nous fait découvrir des, nouveaux légumes, et euh, je suis encore resté baba sur les, les courges spaghetti par exemple, ils sont vraiment adorables. Hein. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment le, goût des légumes. C'est vrai que euh, moi je faisais mes courses sur Saint-Denis en grande surface et les, produits n'ont pas du tout le même goût. Pas du tout le même goût, pas du tout la même saveur. Et en plus on peut les, conserver. Hein. C'est vrai qu'au euh, bout de deux jours ils ne sont pas achetés. Et c'est vrai que pour des, personnes seules, par exemple, c'est vrai que c'est intéressant. Et en plus, il y a une dynamique qui se crée, c'est-à-dire qu'on échange des recettes. tous les mercredis, on, parle cuisine. Quoi. Et toi, comment as fait euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Voir, ça va plus loin. Il y en a même qui, apportent des échantillons. C'est vrai que j'aime bien euh, cet, échange. J'ai découvert le, vrai fonctionnement AMAP avec des gens qui étaient... avec une AMAP qui était structurée, des gens qui étaient volontaires à chaque fois à tour de rôle. Parce que j'ai une autre AMAP à l'an où c'est plus, euh, on leur a vendu des abonnements, ils viennent chercher leur panier, mais c'est plus, ils sont plus clients ou un peu moins consommateur dans la vie associative de la sauce. Quoi. Et c'est vrai qu'ici, euh, tout est géré. Quoi. Nous, on arrive avec les légumes, tout se passe tout seul. Euh, c'est du bonheur. Quoi. Pour moi, c'est la meilleure alternative et en même temps, euh, il y a le côté un peu trop beau pour être vrai. Est-ce que ça va durer quoi est-ce que c'est pas une mode Est-ce qu'un jour ils vont pas me planter quoi, à force de vouloir bouffer trop de betteraves et trop de choux tout l'hiver Est-ce qu'ils vont pas me lâcher <laughs> Nous on a plutôt cette crainte là quoi. Il dire faut que je fasse des fraises, des tomates, des trucs qu'ils adorent hein, pour qu'ils réussissent à, pour réussissent à bouffer du chou tout l'hiver. La contrainte c'est peut-être de trouver 120, 120 produits identiques à chaque fois. On n'a pas toujours, c'est pour ça que des fois dans la salade il y a deux variétés, des fois euh, dans les haricots il y avait des fois deux variétés. Euh, c'est un peu ça la contrainte, tout le monde n'a pas toujours forcément les mêmes produits. C'est celui qui te plaît Mhm. Il faut développer les amas, bien sûr. Alors peut-être une multitude de petites ou peut-être une multitude de grosses. Moi, je préfère une multitude de grosses pour pouvoir contrer cette grande distribution. Les milieux populaires de Saint-Denis, nous sommes au milieu d'une cité euh, avec notre local, entendra parler de nous que si nous sommes nombreux, et s'il nous voit bouger. Si nous sommes 20 ou 30, nous passerons inaperçus et ils ne s'interrogeront pas, ils ne se questionneront pas, ils ne viendront pas nous parler pour nous demander qu'est-ce que vous faites dans ce local. Ah, vous avez des légumes, ça peut nous intéresser. Donc la notion de quantitatif est aussi importante pour pouvoir tenter de résoudre ce concept de démocratisation. Ça fait un, an et demi que la MAP, je crois, ou deux ans, enfin qu'il y a eu la, jeunesse de, la structure, euh, et ça a été tous les six mois, il y a eu des, donc des gens en plus. Et je pense que c'est justement pour ça que c'est parce qu'il y a des anciens, je pense, une base solide, que ça fonctionne bien aujourd'hui à, 200 personnes. Oui, je pense, que, je pense que ça peut fonctionner à plus. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Mais euh, il faut, voilà, faut, il faut, faut juste savoir comment comment c'est, quoi, comment ça fonctionne, euh, quels sont les principes de la map, et puis ça, va, ça roule. Hein. Ouais, une fois mm. qu'on a compris ça, c'est bon. Il y a des gens qui viennent juste chercher par exemple leur panier qui repartent tout de suite. Donc plus on augmentera le, nombre et plus on rencontrera effectivement euh, ce type de, consommateurs. Mais bon, pourquoi pas, c'est nécessaire. Mais en même temps, non, je ne crains pas que, la map s'agrandisse. Au contraire, hein, ça nous permettra de faire des choses euh, plus intéressantes, hein, notamment développer euh, d'autres secteurs. Nous sommes un espace totalement autogéré où les amapiennes et les amapiens prennent les problématiques en main. Il y a des risques. Il y a des risques, c'est qu'un amapien ou un groupe d'amapiens qui, avait, qui devait faire un travail ne le fait pas. Eh bien, c'est pas grave, il n'est pas fait. Inversement, nous pouvons voir que c'est jamais arrivé depuis deux ans. Tout le monde fait toujours le travail qu'il a dit faire. Il se prend en main, il assume ses responsabilités, et notre structure fonctionne très bien. Le but n'est pas d'imposer, mais par contre de profiter du, euh, des savoir-faire de chacun, des disponibilités de chacun, des envies de chacun. Il n'y a, pas de structure euh, euh, contenante, puisque c'est quelque chose qui est répandu sur tout le monde, puisque c'est une autogestion. si on, cherche une information, on va pas forcément... on, va, on va devoir vraiment la chercher au sens propre on, ne sait pas où chercher. Donc il faut... Euh, moi j'ai été confrontée à des personnes qui m'ont quand même euh, euh, fait, comprendre que c'était... Ils ne savaient rien et que c'était pas eux, ils n'étaient pas responsables de ce domaine. Ah bon d'accord, mais c'est pas grave, mais à qui je peux m'adresser eh ben je ne sais pas parce que je, je, ne connais pas cette personne, je ne sais pas de quoi tu parles, etc. Donc ça peut être un peu perturbant, effectivement. C'est vrai que si on vient à la map que pour chercher son panier, et repartir, euh, et que la chose roule en fait euh, en dehors de soi, le fonctionnement, euh, on sait que ça fonctionne mais on ne sait pas comment, parce qu'on n'a jamais rien fait avec les autres, c'est peut-être pas l'idéal en fait, parce que je pense que tout le monde, et je pense que c'est aussi l'avis des, initiateurs de, cette AMAP, je pense qu'il faut à un moment donné agir pour le groupe. Et c'est là qu'une fois qu'on a mis le, pied dedans, que, ok d'accord, c'est bon, j'ai compris, euh, ça y est, c'est bon, j'ai euh, ingéré le, système. Ah oui donc les gens, ils ont pris des trucs déjà. Et c'est à quoi le pain aujourd'hui Nous sommes là pour être heureux. C'est tout bête, bien entendu. Mais euh, se rencontrer, se parler, inventer des trucs ensemble, créer, imaginer, euh, avoir des initiatives, gérer un espace, eh ben c'est du bonheur. Créer un réseau, tout simplement au sein d'une ville, hein, euh, pour parler de, uniquement de ça, les gens peuvent se, peuvent se permettre de d'initier des choses au travers de cette AMAP. Et ça fonctionne bien, c'est vrai que euh, l'AMAP là est en train de se développer euh, un, peu, pas dans toutes les directions, mais dans diverses directions. C'est vrai qu'au départ on a démarré par les paniers, ensuite il y a eu le pain, maintenant on a aussi les œufs, les oignons, la viande, et il y a un principe qui est, qui est intéressant, c'est que chacun peut apporter son, son idée, hein, euh, sous réserve qu'il s'en occupe euh, tout, tout ou partie. Quoi. Je m'occupe avec deux autres personnes d'un atelier vélo. À la MAP, on a une, bibliothèque, une vidéothèque intéressante. Et il y a aussi une équipe qui s'occupe du cinéma, donc avec des docu-clubs, hein, de manière euh, plus ou moins régulière. Hein, où on projette des films ah, et qui donnent leur, euh, euh, leur, expression, qui se retrouve dans, un festival qui a lieu sur deux jours et qui s'appelle Bobby le Rebelle, auquel j'ai participé en tant que... en, tant en, tant que, bénévole, en tant que, personne pour, aider, quoi, en tant que bras. un groupe d'Amapiens, on vient surtout au printemps, voilà, la saison, quand il y, a, pas mal de boulot, on vient régulièrement, pour, on se retrouve euh, pour, euh, pour participer au jardin, euh, planter, semer, entretenir, récolter. là on a un compost qui est mûr, qui attend, qui attend le printemps pour venir enrichir les futures, futures lasagnes. Et là ça grouille ça grouille de vie là-dedans il y a des vers de terre à la pelle. Là, ils sont un peu planqués vers le fond parce qu'en hiver, ils ça n'aime pas le froid, ces petites bêtes. Mais voilà, tout ça, ce n'était que des épluchures. Ce n'est que des épluchures. le sol, ici, est, complètement incultivable, hein, probablement pollué. Donc euh, dès le début, on a, on a décidé d'utiliser le, principe de la culture en lasagne, qui est de poser une, couche, euh, une bonne couche de carton au début pour s'isoler, pour s'isoler du sol, et après de superposer des couches de, de brun et de vert. On a quelques salades, un peu de roquette, on vient un peu tard, on n'a pas eu un été très, très favorable, mais on, a, on avait plein de, fraises qui auraient pu mûrir. Bah, ça fait partie d'une logique, hein. tout ça c'est logique, ça va avec, euh, avec la map, on est dans le même, euh, le même cheminement, dans, le même, la même réflexion, dans la même, euh, la même volonté. Quoi. Bah, serait approprié se, réapproprier ses aliments, sa, nourriture, euh, se, rapprocher de, se rapprocher de la nature, retrouver des, logiques qu'on a, qu'on oubliées, quoi, faut, il faut du temps pour faire, euh, il faut du temps pour récolter, et puis c'est pas évident non plus, on ne récolte pas à coup sûr. Euh, la météo, le facteur climatique, bah, tout ça c'est des aléas, Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour, pour récolter un légume. Pour moi, ce type d'expérience préfigure ce que nous sommes en tant que citoyens capables de faire au-delà d'une map. Je pense que ce type de structure, de façon de fonctionner plutôt que de structure, de façon de fonctionner, nous pourrions très bien l'imaginer dans un cadre municipal ou même dans un cadre national et pourquoi pas au-delà, dans un cadre mondial.